біраз ректорлармен кездесіп едім мен сол кезде әңгіме барысында мына жалпы бізде ғылымға осы жоғары оқу орындарына бөлініп жатқан қаражат құдайға шүкір бар бірақ енді сол дұрыс әділ бөлініп жатқан жоқ дейді енді кейбір оқу орындары бар мысалға айрықша маңызға ие мысалы назарбаев университеті сияқтылар оларға деген қаржы үлкен көлемде бөлінеді де ал басқа оқу орындарына ондай қаржы бөлінбейді мысалы олар оның үстіне рейтингке де кірмейді олар иә. э, солардың енді бір реттестіріп бір дұрыстап бір бағыттап ә, келтіруге болмай ма әйтпесе ерекше оларға бюджеттен э, мысалға бізде қазір жүз жиырма оқушылар жүз жиырма бір жиырма бір біреуіне ерекше маңызға ие береміз да қалған жүз жиырмасына барлығын бірдей деңгейде қоямыз осы дұрыс па енді өзің министрсің бұндай иә. бұл тақырып ол дұрыс емес көтерілген жоқ көтерілген жоқ ол дұрыс емес бірінші рет көтеріп отырмыз мен шын мәнінде өзім де қазір қатты былай жүрегім ауырып жүр неге десеңіз мен қазір бүкіл мына өңірлік университеттерді аралап жүрмін ә, біздің алматыда орналасқан тараз ә, басқа қалаларда орналасқан ә, өңірлік университеттер сосын жоғары білім ғылым институттарының қазір аралап жүрмін жағдайлар өте нашар оны мойындауымыз керек сондықтан бұл механизм ауысу керек осы жылдан бастап біздің басымдылық бағытымыз өңірлік университеттерге бағытталатын болады дұрыс және де мына назар өзіңіз айтып кеткен назарбаев университетінде біздің жылдық қазір беріп жатқан ә, бюджетіміз қысқартылады осы жылдан бастап біз қысқартамыз неге десеңіз назарбаев университеттің өздерінің эндаумент қорлары бар өте мықты үлкен эндаумент қорлары иә. ақырында өз өзін қаржыландыру принципіне көшу керек осындай үлкен университеттер біз ә, тек қана мемлекетке ауыз ашып отырмау ауыз ашу енді біздің бағытымыз бас бүкіл күшімізді біз өңірлік университетке салатын боламыз қазірдің өзінде жиырма яғни ол университетке бөлінген қаржыны өңірлерге бөлесіздер өңірлерге бөлеміз дұрыс неге десеңіз қостанай өскемен қарағанды павлодар батыс шығыстағы батыстағы мықты университеттеріміз бар бірақ олардың дамуына осы он жылдың ішінде толыққанды жеткілікті ақша бөлінбеген олар қаусап қалған былай қарасаңыз лаборатория инфрақұрылым оқу корпустары жатақханалар мәселелері иә, иә. сондықтан енді біздің бүкіл бағытымыз орталық университеттерден енді өңірлік университеттерге ә, бетбұрыс сондай үлкен бетбұрыс басталады бұл бүгінгі күннің бір ә, тың ә, жақсы жағымды жаңалық болды деп есептеген өңірлік оқу орындары бір қуанып қалатын болды жақсы мына енді